meu nome é Inês Lobo, sou arquiteta. O, para mim, o principal direito urbano a proteger é a cidade, a cidade como espaço para todos. O principal direito que eu penso que neste momento não temos na cidade de Lisboa é o direito à proximidade. O direito a eh, poder ter, eh, numa lógica de proximidade curta, tudo aquilo que é indispensável à qualidade de vida do homem a solidão.